gatatu nejejwe neza cyane no kuvuga aya magambo y'umutwe w'iki cyigisho avuga ngo mvuge iki nk'igihe cyodengana buri kumwe mbese mvuge iki nshingire ku iki nk'igihe cyodengana iyo ndebye uyu munezero wo muri umuntu ushinga abantu imana imaze gushyiraho ibiganza byayo bakavuga bati mana turagomba kungurura umutima nka kwa kundi zakayo yawugurura kugira ngo tukwakire bintera umunezero udasanzwe maze nkibaza mbese koko tuzabana mu ijoro nigeze ndeba nawe ukuntu mwaje mushagaje n'umunezero mufite aho mwicaye ndavuga nti mbese koko bw'amana muri cya gitondo tondo cyiza tuzaba tugeze mu marembo y'ijuru aba bantu tuzaba turi kumwe ese mvuga iki hejuru tuzaba turi kumwe kingura imitima cyane murebere imbere tugende kingura imitima murabe iri cyane murajya gutakaza imitwe ngo tutangure kumva ibyo twasigaje mu ngo ibibazo dufite ibibazo abantu benshi basigaranye bafite ahubwo ibyiyumviro byacu uno munsi tubitumbereze ku mana yo mu ijoro yesi atwakire haleluya yesi agomba kutwakira muri aya magambo meza cyane umutwe wayo uvuga ngo mvuga iki ku igihe cyondengana ndondora ibyo basamuye nkadondora ibya gidiyoni nkadondora ibya dawidi nkadondora mu kwizera abo bose ngo barabitswe ikuzimu babikiwe amaraso yabo ngo ari gutaka ari gutakatakamba atabaza imana yo mu ijuru ngo barindiriye ayacu agiye guseswa kugira ngo nayo nyine tuzahabwe ibyasezerano turi kumwe haleluya mana cyane inzoga murabazi bamwe bamanuka mu mitaka murabazi baparakomana maze icya ndera agahinda hari umuparatomani we yari abikoreye igihe kirekire ari umusirikare ariko ibanga ry'iba ry'umusirikare ritakaza ku munota wanyu tumaze igihe kirekire turi gushaka ubukristo ariko ndafise agahinda ko abenshi cyane bari mu kubutakaza ku munota wa nyuma ngaho umusirikare akundana na marariya akundana nande na marariya umusirikare akaba mu itambi ariko agacika ikigo akajya kurondera abaraya igihe kimwe arishungura aragenda ajya gushaka amaraya aje inyuma y'ikigo arinjira maraya yamuhaye randevu kandi uwo musirikare niwe yari asanzwe aribuze kudutsa idarapo ry'igihugu uwo munsi ugitoloka alalakwade ah, alalakwade ah, munawakukijanira afata ikirato cy'igisirikare arakura afata amashesheti arakura arikwande ucyubakwa amara afata ishati afata umukandara arawukura ari mu cyumba kwande afata za reshaketi za gisirikare arakura ari mu cyumba rwanda sengeri araku byose araku n'ingofero y'igisirikare arakura ashyira pande amaranye mfite agahinda k'abizera benshi dushobora kuba turi kumwe hano ariko bakaba bamaze kwinjira neza neza mu cyumba kwa maraya nk'aho umusirikare araryamye kwa maraya ni inzita maze mu gitondo kare yumva ifirimbi iravuze nyafirimbi nta kindi cyashaka ko iyo firimbi ivuga kwari ukugira ngo bavuze firimbi abasirikare bose batonde maze nibatonde umusitari bamwake baduze ibendera barahagarara bose barafunga murabona ibyo abasirikare bararondera umuntu uduze idarapo baramubura barashakisha umuntu uduza idarapo baramubura bose bavuga bagenje gute barahagaze maze wa musirikare iyo yaraye yumva ifirimbi iravuze arambara ikirato arambara amashesheti arambara ipantaro byose araheza arambara arageza gute arambara maze amaze kwambara yumva kabisa akantu neza gatarasitike yabakubita mu mutwe ariko atarakamara ageze hanze akayaga karahuha abona abandi bamaze gutonda ku kigo akayaga kamaze guhuha turumuka asubira inyuma abaza maraya ati yewe yewe yewe yewe nta ngofero baboneye maraya ati kaba wumva ingofero aho uyikura ageze ngo akabakabe yumva akantu karimo arasirike neza nk'ingofero yabakubita ku mutwe yabageza gute akubita ku mutwe amaze agakubita ku mutwe ariruka ariruka ariruka ariruka acacika ku idarapo arahagarara ageze gute arahagarara kamanda aramwitegereza araseka afana aramwitegereza araseka abasirikare baramwitegereza baraseka nawe arema ahagarara ku idarapo maze baramubaza bati ni iki gituma uhagaze aho ku idarapo ati yewe ni icyogajuru ngiye kuduza ibendera atazi ikintu agejeje gute yambaye baramubwira bati kuri iyo ngofero wambaye abanza gukubita sari kugira ngo akure ingofero baramubwira ati ifata turare agize amafate asanga yambaye ikariso y'amarangi yaba bizera muri iki gihe tumaze kwambara ikariso za bakirisito benshi cyane tumaze gutakaza agaciro kacu ntabwo tuzi igihe aho kigeze ntituzi ko igihe turi kugisozera twiyambitse amakariso ya marara imana iturinde cyane vuga iki ntigire cyonengana